Hər kəs salam, mən Cavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayım. Bugün sizlərə yeni bir rubl qazanma saytı tanıtacağım. Videolarımıza bomba kimi davam edik dostlar. Xahiş edirəm aşağıdan videomuza like atmağı, kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, videolarımızdan anında xəbərdar olasınız və ilk siz qazanasınız. Şərh qismindən nə sualınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə keçək saytımızı tanıtımına. Adcore bəlkə də işlənləriniz ola bilər, ancaq mən bu gün bilməyənlər üçün yenidən bir tanıtım hazırlayacağam. Dostlar, Adcore vasitəsilə super qazantılar əldə edib və durmadan çalışaraq əla qiymətlər əldə edə bilərik. Yəni durmadan çalışaraq deyəndə, yəni əgər günlük bir 2 saatınızı bu sayta həd, ə, sərf etsəz, 20-30 rubl pulunu qazana bilərsiniz. Nəysə, uzatmadan saytı aşağıdan verəcəyim linkdən gəldiyinizdə bu ekran sizi qarşılayacaq və registrasiya düyməsinə basacaqsınız. E-mail adresiniz, ə, kullanıcı adınız, parolunuz, parolunuz və buradakı doğrulanma kodunu yazdıqdan sonra qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. ve yırtlaç eşitlikten sonra e, giriş eşitliği hesabımıza burada şu doğrulama kodunu yazak. Zıfır. Səfir var. Bunu gəl dəyişdirək. Üzərinə vurduğunda dəyişir. Bunda bilin. R, T, 7. Bəli. Nə səhvdir? Nə C, X, Z, Rıhtı yetti. Dedi tı hızı rıhtı yetti. Pardon düzeldik. Dostlar İndi isə e, saytımızın paneli açılır. Gördüyünüz kimi 0 rubl olacaq sistemdə. Baxın 5 rublum var artıq. Saytımız açıldıqda biraz mürəkkəb gəlmir, amma çox rahat, asan paneli var. Bir də diqqətlə baxın e, elədiklərimə. Gəl türkçə eləyim hətta sizin üçün biraz rahat olsun, asan olsun. Burada e, dostlar, burada Tamam, buradan yatırım eləyib, sayfanızı tanıda bilirsiniz. Buradan da çəkimlərinizi edə bilirsiniz. İlk öncə bunları göstərdikdən sonra, sonra burada harfləri oxumaq düyməsi var. Buradan ilk qazanç yollarınız buradan olacaq. Harfləri, məsələn, burada üzərindən vurduğunuzda gəlin bir dənəsini göstərim. Baxın. E, buradan doc translate deyək. Baxın, sualı olunur şey eləmək. 2009-cu il 10-cu bir ekran şeklinde ödəniş alacaqsınız. Baxa. Nə şəkildə ödəniş alacaqsınız? Baxa. Top lotto bir dənə deyil. Kaydının tüm bonusu kazanır. Sadece 10 Roblox seçilmesi üzerine yarışmalar, düzenli promosyonlar, deneyin hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. İşte ödemelerin ekranı. Yok dahi. Ben ödemelerin ekranına da gitmeliyim. 9 deyim yoxsa 40 deyim. Hə, düzdür. Düz elədik dostlar. E, oradan tərcüməyə baxın. İlk qabağıma çıxan 49.40 idi. Onu göstərəcəkdik. E, dostlar, e, 20 saniyə gözləyirik, sörf edirik. Bilin ki, yəni 20 saniyə sadəcə burada gözləyirik. İndi isə Dostlar, yəni nə edeyim? Buradan üzərinə tıklayaraq e, e, dediyi sualı cavablayırıq. Mətndə verdiyini oxuyub cavablayırıq. E, mətnin sualını, baxın, burada da neçə ulduz olduğunu soruşur. Həmişə sual eynidir. Sadəcə ulduzlara baxın. 2 ulduz var. Baxın, 0.025-imi aldım və balansım öz-özünə artacaq. Baxın, artır. E, görürsünüz ki, hərfləri oxumayla eləyə bilirsiniz. Sörflə, baxın. Məsələn, 0.05 əla verir. Buna bir dənə sörf eləyək burada neçə saniyə? 60 saniyə filan olacaq. Yəni ki, baxaq neçə saniyədir. 20 saniyədir, elə çox deyil. Dostlar, e, indi isə baxaq. Gedir. Bəli. İndi isə baxın 1, 2, 3 dənə ulduz var. 20 saniyə qutardı. Baxın 0.05-imi aldım. Baxın artacaq burada. 5.1 olacaq. Gördüyünüz kimi Dostlar, burada sörf eləyərək əla qazanclar əldə edə bilərsiniz. Baxın, YouTube incələmələr, baxın, burada bu da əlavə verir. O 0.0.085 verir. Hətta bunu izləyək. Baxın, bir dənəsi tıklayırıq videoya. Hətta bu səhifədən də çıxa bilərik. Bu videonu 80 saniyə məsələn izləyəcəyik. Buradan səsini qısdım. 80 saniyə izlədikdən sonra gəlir. Dostlar, 80 saniyə məsələn keçdi. Burada 3 dənə ulduz Bəli, 0.085 aldım. Baxaq, artdı görünüz 0.19 oldu. Dostlar, bunun üçün də e, hesabınızı təbii ki də YouTube hesabınızı bağlamalısınız. Məsələn, burada YouTube abunəliyi var. Bu daha yüksək e, gəlirlər verir. Baxın, hətta göstərim. Mən axı hesabımı bağlamışdım və YouTube gəlirinə, abunə gəlirindən də əla, əla qazanclar əldə etmişdim. Baxaq. Baxın dostlar 0.15 baxın çarxmayın. 0.15 0.015 yox 0.15 birbaşa bu bura təsir edir. E, dostlar e, amma bu birbaşa olmur. 24 saat ərzində sizi yoxlayır və pulunuzu yatır. Mənim şəxsən yoxladım və yatır. Bu hesabda deyiləm mən deyil bu hesabdan çıxın. Bunlar sağ olsun. Bəli. Neysə, hansı hesab bağlamısınızsa onunla abunə olun. Buradan e, qazandım gördüyünüz kimi 0.15-i. Dostlar, e, amma hesabınız bağlaması və like-da da qəşəng 0.03 verir. Amma digərlərini tövsiyə etmirəm. Instagram VK-da var, ancaq dostlar bu 5 e, görə bunun 5-ini eləyib əla qazanclar əldə edə bilərsiniz. Digərlərini heç tanıtmıram. Dostlar, çəkim e, necə olacaq? Çəkim edərkən hətta bunları edərkən sistem birbaşa e, çəkim adresinizi bura e, yapışdırmağı tələb edəcək. Bu nədir? Bax, bu görəm bu heç. Çəkim adresinizi dostlar bura yapışdırmağı tələb edəcək. Nastroykanı bəli burada ana aşağıdakı baxın. Kaşlok mən e, Givi kaşlokumu yapışdırmışam və Payer kaşlokumu yapışdırmışam gördüyünüz kimi və yəqin ki, Pirate seçəcəm mən. Buradan e, katalyogunuzun adresini yapışdırıb və ya Givi, Venmoney, Yandex, e, Paye, telefon hansını sizə yazıb buradan kodunuzu təsdiqləyib saxlayıb deyirsiniz. Bunu bilin dostlar. Gördüyünüz kimi dostlar sayt bu formadadır. İnşallah bəyənərsiniz. Həqiqətən əla qazantılar əldə edə bilərsiniz. İnşallah ödəmə kartında atacam. Minimum ödəmə 10 e, rubuldur. Givi üçün də, Paye üçün də digərlərini bilmirəm. E, inşallah e, ee, hamınız kazanarsınız. Hamımıza bol kazançlar dilerim. Videomuzu bitirəm. Kanalımıza abone olup bildirmeyi açmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Ah.